誰にも言うなよおいでこの後君と一緒にいるライセンスキスで歴史を交わそうよ最高かもね君と二人でいられたら世界が終わるこの 月明かり溶けるグラスの氷ベロとベロで強く指切り、えー、全ての嫌なことが君で帳消しだよ Feeling in my arms もう少し早く出会いたかった埋め合わせよね二人の時計進めさせてもしイエスなら君の唇をくれ 誰にも言うなよこの後君と一緒にいるライセンスキスで歴史を交わそうよ唇がスタンプこのインクが染み込む君の唾液は危険なワクチン今夜は虹に返さないよ耳打ちのパスワード じゃついてきてやまない雨僕らは傘を持たない世界中が雨宿りで誰かと出会う僕が知らない頃の君を教えてよ君の口を見せてなななな、えー 今度は君が僕に入ってくる番今日までの辛いことは僕らが出会う前振りだねその瞳がニコたらえその時は絶対僕に頼ってね一緒によこの後君と一緒にいるライセンスどうか 唾は危険なワクチン今夜は虹に返さないよ耳打ちで診察ラララララ重症ですね、100年に一度くらいの掛け違い、yeah、今夜は偶然を運命なんて呼びたいぜまだ曖昧な態度 s o m カ b o d y c 悲しみを消毒させて Look at me 朝まで Yeah, just touch my body Well, we don't care 電気を消したら Let it be おいでこの後君と一緒にいるライセンスキスで歴史を交わそうよ唇がスタンプこのインクが